страх, сомнения, но умеди болезнь, касал мест менеджер. И выше норма радость, успеха у Икадана, умед по фарду, ами бизнес авака. Хат шло выше норма гатон. Холати руйтон аз бай боло боша. Выше норма боша. Хам достомена? бояд ҳар вақт қад хурсанд шуда қад амин успехи ойгида успех зараждаед успех успех шуни одамои бенто ҳами гаштон ту бинои дитона офарин бето ҳами бизнесмен ҳамиҷа мисол 500 ҳазор доллар ки сохтааст инҷа ду миллион доллар ки сохтааст а ҳами бу ҳамида атси нест ки гайто миллион миллион доллари ҳайту калло монда гайто ҳич кас ҷа намекунада чӯ хе ойкосифта همین دیده تون تون چون بعضی چهار به مثال همه زندگی میکنند یک کس اسپیش نی یک کس اسپیش نی دی ها سکرتش همین و هم کالاش مونده میتوند اون سی دی ایرگیش با خواب اولی خودش کار میکنند یک روزان چند ساعت همین بوی کمغال یک ساعتش می یا بوینده سی شتاد اینند بسیار می گوشو بیدیشو و آواش همش یکی می Секрет зе будаст. Вах. Ким ме гӯд? Давайте. Кай гунаам гӯд? Хуб. Офарин. Бо ким? Активни. Ҳама баромадниклар сои ҷавоб. Намоша ҷавоб нест. Ҳама сухан мегӯд. Ин чизро дониш накун. практика дакор, дониш дакор, мудрост дакор ки ҳамона доказат куда фаҳмода тон кун. сони марди мо гӯшт када наметонад прибиваем друг друга бо ҳам гӯшт када тонисидан ёд битунам дако чӣ мегӯд да сони фикре гуфтан накун мо миперебиваем гап мегӯему понзда кашист аст понзда кашист вака вака вака вака бо ҳамаша якчи мефаҳмада тем боли задаго якта ролики беним не